अरे नितिन भाई अपनी फ्रेंड लिस्ट के किसी बंदे को बुलाओ उसके मजे लेंगे अरे भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट के बंदे बहुत शातिर हैं तू उनके मजे नहीं ले सकता तू अपनी फ्रेंड लिस्ट के बंदे को बुला ठीक है नितिन भाई फिर रुको लोकेश गेमर को बुलाता हूँ ये आ गया नितिन भाई अरे भाई ये तो नकली लोकेश गेमर है और ये तो मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में है पता नहीं कहाँ से आ गया मेरी फ्रेंड लिस्ट में नूबड़ा कहीं का अबे नूबड़े नूबड़ा मत बोल मैं असली वाला लोकेश गेमर हूँ अबे ये वाला बंडल पहनने से लोकेश गेमर नहीं बन जाएगा तू अबे मैं अपनी आईडी को रखता हूँ मेंटेन मैक्स एम टेन ये देख नुबड़े मेरे पास भी है एम टेन वाला इमोट अबे नुबड़े तेरे बस का नहीं है मुझे हराना और अब तो चल रहा है यूएमपी का जमाना अबे नुबड़े रुक तू रुक मैं अभी दिखाता हूँ तेरे को ये ब्लू क्रिमिनल दिखा अबे नुबड़े ब्लू क्यों तू पीली टट्टी देख ओ भाई ये क्या है और नुबड़े तू ज्यादा गुस्सा होके दिखा रहा है ना चलो बोल डब्बा ठीक है नुबड़े डब्बा फिर ये देख तेरे सभी बंडलों का अब्बा अरे भाई सॉरी मैं नकली वाला लोकेश गेमर हूँ भाई चल फिर निकल पहली फुर्सत में नूबड़ा कहीं का